ኢየሱስዬ ኢየሱስዋ ቤዛ ሆነ ነፍሶ ሰዋ ደጀኔ ነው መከራዬ የሳቄ ሌላማ ሌላማ ሌላ ምን አለ የሚደንቅ የምትገርም የምትደንቅ ኢየሱስ የምትገርም የምትደንቅ የኔ ኢየሱስ ገረምከኝ ደነከኝ ኢየሱስ ገረምከኝ ደነከኝ አምላክነትህ እኔ ባልዘምረው ግቡዝ ይናገራል እንኳን ነፍስ ያለው ታላቅነት እኔ ባልረዳ ግቡዝ ያውቀዋል እንኳን ደኔ ያለው የሚመስል የለም በምድር በሰማይ እኩያን አጣሁል ላንተ በግርማ ሞገስ ተመስጬ ቀረው በመደነቅ አመልክታለው የሚመስል የለም በምድር በሰማይ እኩያን አጣሁል ላንተ በግርማ ሞገስ ተደምሜ ቀረው በመገረም አመልክሃለሁ ያለው ተደንቅ ያለው ተገርም ያለው ኢየሱሴ አንተ ላመልክ ፊት ስመጣ ቃላትቻለው የኔ ጌታ ተገርም ያለው ተደንቅ ያለው ተገርም ያለው ኢየሱሴ ሳላመልክ ቤት ስመጣ ቀላ አባረነ ድሮም ከፍ ያልክነ የኔ ቃላት መጥቶ ቀርቶ ማይጎልብ ንጉሥ ነባረነ ከጥንቴ ነገስክነ የኔ ቃላት መጥቶ ቀርቶ ማይጎልብ ቃላት ተሰብስበው ሊያደንቁ ሲመጡ በውበት ብርታት ቀለጡ። የአድናቆት ቋንቋዎች በክብር ተዋጡ፣ ሚገልጽህን ቃላት ናጡ። ቃላት ተሰብስበው ሊያደንቁ ሲመጡ በውበት ብርታት ቀለጡ። የአድናቆት ቋንቋዎች በክብር ተዋጡ ሚገልጽህን ቃላት ናቱ። ሌላማ ሌላማ ሌላ ምን አለ የሚገርመኝ ሌላማ ሌላማ የምትገር የምትደንቅ ኢየሱስ የምትገር የምትደንቅ የኔ ኢየሱስ ገረምከኝ ደነከኝ ኢየሱስ ገረምከኝ ደነከኝ መቼ ጌታ ስላገኘች ለመለመች ለመለመች ነፍሴ ለመለመች ለመለመች ለመለመች ጌታ ስላገኘች ለመለመች ለመለመች የደረቁ አጥንቴ ዓለም ልሞልኛል ጽዋዬንም ደግሞ ጌታ ሞልቶልኛል። በሞት ጥላ ብሄድ የቱ ያስፈራኛል? ልዑል እረኛዬ መኖሪያ ይሆናል። ነፍሴ ለመለመች ለመለመች ለመለመች ጌታ ስላገኘቼ ለመለመቼ ለመለመቼ በአጥንቴ ዓለም ልሞልኛል ጽዋዬንም ደግሞ ጌታ ሞልቶልኛል። በሞት ጥላ ብዬ የቱ ያስፈራኛል? ልዑል እረኛዬ ከለላይ ሆኗል። ነፍሴ ለመለመቼ ለመለመቼ ለመለመቼ ጌታ ስላገኘቼ ለመለመች ለመለመች አምልኮ ይኸው ዝማሬ ይኸው ይኸው ይኸው ጌታ ተቀበለኝ ሲያስደስተው ላንተ ክብር ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ miss I know. አልችልም ነገሬ ሞልቶ ታላፌ ዝማሬ አያገኘኝም ጭንገፋ ጠላቴ ቢዞር ቢለፋ ከትላንቱ የተሻለ ነግሮኛል ክብር እንዳለ ኋላዬን እየረሳው ወደፊት እሄዳለሁ እንደገና እንደገና ክብር እንደገና መንፈስ እንደገና ኃይል እንደገና ቅባት እንደገና ይቆማል እያሉ ሰዎች አወራለሁ፣ አይሄድም እያልሆነ ሰዎች አወራለሁ። እኔ ግን ሄዳለሁ፣ መቶልኛል ቃሎ እኔ ግን ሄዳለሁ ደርሻለሁ ተሻግራል ብሎ ዘመን ነው ብሎ መፈጸሙ አይቀርም የኔ ነው ዘንድሮ የኔ ነው ዘንድሮ የኔ ነው ዘንድሮ የተናገረኝን ስለሚፈጽመው ስለሚፈጽመው በእርግጥ አምነዋለሁ አምላኬ ታማኝ ነው አምላኬ ታማኝ ነው አምላኬ ታማኝ ነው ነገር ኪዳን ገብቶለኛል በእኔ የጀመረው ገና ይቀጥላል። ሟርተኞች ቢኖሩ ብዙ ነገር ቢሉ ጌታ ያለኝ ወንዶ አይገርም ለቃሉ ኪዳኑ ትዛለው ኪዳኑ እግዚአብሔር አብሮት መሆኑ ትዛለው ኪዳኑ ልቤት ተሰማው ኩራት ተሰማው ኩራት ጠላትን ወድቆ የወጥ ተሰማ ኩራት ደሞ ጀመረኝ አምልኮ ጀመረኝ አምልኮ የኢየሱስ ልጅ ነኝ እኮ ጀመረኝ አምልኮ ሕይወቴ እንደ ንስር በኃይል ታድሶ ነገር እንደርስ በአይን ታድሶ ዝማሬ ሞልቶኛል ከትላንቱ ብሶ እልልታ ሞልቶኛል ከትላንቱ ብሶ ሊቆም አይችልም ነገሬ ሞልቶ ጣላፊን ዝማሬ አያገኘኝም ጭንገፋ ጠላቴ ቢዞር ቢለፋ ከትላንቱ የተሻለ ነግሮኛል ክብር እንዳለ ኋላዬን የረሳው ወደ ቤት ሄዳለው እንደገና እንደገና እንደገና እንደገና ክብር እንደገና መንፈስ እንደገና ኃይል እንደገና ቅባት እንደገና የንስር መንገዱ ከደመና ላይ ነው። የአማኝ መንገዱ ከደመና ላይ ነው። ሁኔታ ይዘው መገኛው ሰማይ ነው። ጠላት ሳስበው በከበረው ሰረገላ ሁኔታ ላይ ዘኝ ወጥቻለውና ከትላቱ ብሼ ገብቼ እንደገና ጨምሬ እንደገና እንደ አዲስ እንደገና ክብር አገኘኝና ወደፊት ሄዳለሁ ዘመኔ ነውና ይሰጠኛል። እኔ ግን ደስ የሚለኝ ላንተ ስገዛ ነው። ዘመኔን በሙሉ የኔ ጌታ ላንተ ሰጥቻለሁ። ልኑር ካንተ ጋር ልቤን ሰጥቼ ሌላ የለኝም ኢየሱስ እኔ ወራሴ ሕይወቴን ሙሉ ሰጥቼሃለሁ እንደ ወደድከው አንተ ውረሰው እንደ ወደድከው አይ አንተ ውረሰው ሕይወቴ ሰጥቼሃለሁ ዘመኔ ሰጥቼሃለሁ ሕይወቴ ስስቴነ ሰጥቼ ካለው ሰጥቼሃለሁ ሰጥቼ ካለው ህይወቴ ስስቴ ነህ ኑሮ ምኖርልህ ይበቃኛል፣ ሁሉንም ያስንቀኝ የመኖር ትርጉም አለውና እሱ ይበቃኛል። ሁልጊዜ በደስታ ካንተ ጋራ ቤት ያኖረኛ ባረከኝ እኔን ባረከኝ መንፈስ ወርዶ ሲነካኝ ምን ያስደስታል ከዚህ ሌላ በመገኘት ቤቴ ሞላ ባረከኝ እኔን ባረከኝ መንፈስ ወርዶ ሲነካኝ ምን ያስደሰታል ከዚህ ሌላ በመገኘት ቤቴ ሞላ ደርሼም አይደለ ከእናትና አባቴ ኢየሱስ ነክቶኝ ነው ገብቶኝ ነው እምነቴ የዘላለም ሕይወት እድል ስላገኘው ዝም ብዬ ጌታዬን አመሰግናለሁ። ወርሼም አይደለም ከእናትና አባቴ ኢየሱስ ነክቶኝ ነው ገብቶኝ ነው እምነቴ የዘላለም ሕይወት እድል ስላገኘው ሁልጊዜ ጌታዬን አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ፣ ኢየሱስን አመሰግናለሁ፣ ወዳጅን አመሰግናለሁ፣ አድኖኝ አክብሮኝ ስላየው አመሰግናለሁ፣ እኔ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ አድኖኝ ስላየው ቀን ነው የተባረከ ቀን እኔን ከኢየሱስ በፍቅሩ ያዛመደን የተለየ ነው ከሁሉ ቀን ለእኔ ዘመር ያልጨርስ አውርቼው መዳኔን ተርክ ያልጨርስ አውርቼው መዳኔን አምሯል ዘመኔ ዘላለሜ ዘላለሜ አምሯል ዘመኔ የኔ አለሜ የኔ አለሜ ጌታ ነው ለኔ የኔ አለሜ የኔ አለሜ እሱ ነው ለኔ የኔ ዓለሜ አሳ ጴጥሮስን ሰው አጥማጅ ያደረግከው ከራጁን ገንዘብ ወዳጅ ፍቅርን ያስተማርከው ተከትሎ ያልመጣ ባሪ ያልማረከው አረማነው ኢየሱስ በፍቅር ያልገዛኸው እኔ ፍቅርህ ተማርኬያለሁ እድሜ ዘመኔን አመልክሃለሁ አከብርሃለሁ ጩኸቴን ሰምቶ ኢየሱስ መጣለኝ ሊያድነኝ አልክዶ እንደ ተቸገርኩ ኢየሱስ አየና እኔን ለማዳን መጣልኝና ከጠላት ግዞት አስመለጠኝ እስከ ወዲያኛው አሻገረኝ ሲታደገኝ ሲያድነኝ መድኔ ኢየሱሴ ነው መዳኛዬ መዳኛዬ መዳኛዬ ኢየሱሴ ነው መዳኛዬ መዳኛዬ መዳኛዬ ኢየሱሴ ነው መዳኛዬ ትላለች ነፍሴን ወዳለች ነፍሴ ላምልክ ትላለች ኢየሱስ ንጉሴ ወዳለች ነፍሴ ወዳለች ነፍሴ ላምልክ ትላለች ኢየሱስ ንጉሴ አጥንቴም ጅማተር መንፈሴም ይሞቃል ኢየሱስ ሲወራ መዝም ያሰኘኛል በገና የልቃል ጊዜው የመዝሙር ነው እሱም ስደረድር ያን ጊዜ እርቃለሁ ወዳለች ነፍሴ ወዳለች ነፍሴ ላምልክ ትላለች ኢየሱስ ንጉሴ ወዳለቻው ወዳለቻው ትሰዋ ትቃለች ምስጋናውን ደግሞ ያስፈልኛል ቀንም ቤትም ላይ እኔ ሳረሳውም ሁል ጊዜ እሱ ፍቅርማ ያደረገልኝን ውለታውን አገር በድሮ ይስማ ወዳለች ነፍሴን ወዳለች ነፍሴ ላምልክ ትላለች ኢየሱስ ንጉሴ ወዳለች ነፍሴ ወዳለች ነፍሴ ላምልክ ትላለች ኢየሱስ ንጉሴ ደሞ ሌሊቱ ባይነጋ ቢጨልም በሮ ቢዘጋ እኔ ሳልሰጋ ኢየሱስ ኢየሱስ ይለኛል፣ መዘመር ማምለክ ያምረኛል፣ ፍቅሩ ይዞኛል። ከብቶች በጋጥ ውስጥ ባይኖሩ ወይንም ፍሬባ ያፈራ እኔ ሳልፈራ እኔ ግን ባንተ ደስ ይለኛል፣ መዘመር ማምለክ ያምረኛል፣ አምልክ ይለኛል። ተሰጥቷልና ወዳለች ነፍሴን ወዳለች ነፍሴ ላምልክ ትላለች ኢየሱስ ንጉሴ ወዳለች ነፍሴ ወዳለች ነፍሴ ላምልክ ትላለች ኢየሱስ ንጉሴ አበረታው ልቤን አጠነክረው ቁልቁል ሲወርድብኝ ሽቅብ አነሳው ቅባቱን በላይ በኔ ላይ ጨምሯል ከጠላቴ በፊቴን መቆም አቅቶታል። ወዳለች ነፍሴ ወዳለች ነፍሴ ላምልክ ትላለች ኢየሱስ ንጉሴ። ወዳለቸው ወዳለቸው ትሰዋለታለች ምስጋናውን ደግሞ እኔ ሳልሰጋ ኢየሱስ ኢየሱስ ይለኛል፣ መዘመር ማምለክ ያምረኛል፣ ፍቅሩ ይዞኛል። ከብቶች በጋጥ ውስጥ ባይኖሩ ወይንም በሬባ ያፈራ እኔ ሳልፈራ እኔ ግን ባንተ ደስ ይለኛል፣ መዘመር ማምለክ ያምረኛል፣ አምልክ ይለኛል። ሰማይ የሚበስል ማን ነው? ጌታ ሆይ ስልጣን በእጅ ነው። በምድር የሚበስል ማን ነው? ዙፋኑ ላይ ቅዱስ የሚሉት መላእክቶቹን ሳይ እኔማ ብሬ ከነሱ ጋራ ቅዱስ ነልበል ልበል ልጥራ። ባለጠግነት ክብር ይገባል በኪሩብም ላይ ተቀምጠሃል። ብራናት ልብስ አቤት ሞገስ የተቀባ ስም ጌታ ኢየሱስ ገና ገና በክብር ገና ገና በሞገስ ገና ገና ይመጣል ገና ኢየሱስ ከፍ ብሏል፣ በክብር ከፍ ብሏል፣ በሞገስ ከፍ ብሏል፣ ከፍ ከፍ ብሏል። መጀመር አልተውም። ሞት በክፉ ይዞ ያገደለው እኔ የማመልከው ኢየሱስ ነው። ስሙን ክበዋለው በምስጋና ከፍ ይበል በሞገስ እንደገና ኢየሱስ ከፍ ብሏል፣ በክብር ከፍ በሞገስ ከፍሏል ከፍ ከፍ ከፍ ያለው ጌታ ኢየሱስ ይሄ ንጉሥ ነው፣ ይሄ ንጉሥ ማንም ያልቻለው ጌታ ኢየሱስ ማንም በክብሩ አይቀመጥም፣ ሁሉም ያረጃል፣ በክብሩ አይኖርም። የኔ ኢየሱስ ግን እያሸነፈ በክብሩ ይኖራል እንደ ደመቀ የሚሉት መላእክቶቹን ሳይ እኔማ አብሬ ከነሱ ጋራ ቅዱስ ነህ ልበል ስምህን ልጥራ። ባለጠግነት ክብር ይገባል በኪሩብም ላይ ተቀመጠ! ብርሃናት ልብስ አቤት ሞገስ የተቀባ ስም ጌታ ኢየሱስ ገና ገና በክብር ገና ገና በሞገስ ገና ገና ይመጣል ገና ኢየሱስ ከፍ በክብር ከፍ በሞገስ ከፍ ብሏል፣ ከፍ ከፍ ዋቀፍ ለፈረት ቶልጀዴራ መለትቸኒ በኔራ ዋፍ ሲሆኒስ ሞይራ ኦቁባኒስ አፌራ ዋቀፍ ለፈረት ቶልጀዴራ መለትቸኒ በኔራ ዋፍ ሞይራ የሙት ዜና ሲያወራ የዋለ አልሞትኩም አልሞትኩም አለው በሕይወት ለካ ወድቆ አይቀርም ኪዳን ያለበት ለካ መሞት የለም እግዚአብሔር እያለ የመሞቴን ዜና ሲያወራ የዋለ አልሞትኩም አልሞትኩም አለው በሕይወት ለካ ወድቆ አይቀርም ኪዳን ያለበት አልሞትኩማ በእሱ ተይዤ አልሞትኩማ አምላኬን ይዤ አልሞትኩማ አለውኝ ዛሬ አልሞትኩማ አምሮ ነገሬ አልሞትኩማ በሱ ተይዤ አልሞትኩማ አምላኬን ይዤ አልሞትኩማ አለውኝ ዛሬ አልሞትኩማ አምሮ ነገሬ ሲያባባ ከመንደሬ ስትገባ ሁሉ እንዳዲስ ተጀመረ ሞት በሕይወት ተቀየረ ምንም ላይሆን የተቀባ ምንም ላይሆን ኪዳን ያለው ሰው ምንም ላይሆን ጠላት ፎከረ ግን አልቻለም እግዚአብሔር አለ ምንም ላይሆን የተፈረሰ ምንም ላይሆን ኪዳን ያለው ሰው ምንም ላይሆን ጠላት ፎከረ፣ ግን አልቻለም። እግዚአብሔር አለ ለካ መሞት የለም እግዚአብሔር እያለ የመሞት ዜና ሲያወራ የዋለ አልሞትኩም አልሞትኩም አለው በሕይወት ለካ ወድቆ አይቀርም ኪዳን ያለበት ለካ መሞት የለም እግዚአብሔር እያለ የመሞቴን ዜና ሲያወራ የዋለ አልሞትኩም አልሞትኩም አለው በሕይወት ለካ ወድቆ አይቀርም ኪዳን ያለበት በሱ ተይዤ አልሞትኩማ አምላኬን ይዤ አልሞትኩማ አለውኝ ዛሬ አልሞትኩማ አምሮ ነገሬ አልሞትኩማ በሱ ተይዤ አልሞትኩማ አምላኬን ይዤ አልሞትኩማ አለውኝ ዛሬ አልሞትኩማ አምሮ ነገሬ አለን ብለው ወንድሞቹ መርዶ አርድተው ሞቷል ብለው ባወሩበት ንግስናውን አወጁለት። ምንም ላይሆን የተቀባ ሰው፣ ምንም ላይሆን ኪዳን ያለው ሰው፣ ምንም ላይሆን ጠላት ፎከረ፣ ግን አልቻለም እግዚአብሔር አለ። ምንም ላይሆን የተደረሰ ምንም ላይሆን ኪዳን ያለው ሰው ምንም ላይሆን ጠላት ፎበ ግን አልቻለም እግዚአብሔር አለ ልጅነት ኢየሱስ ይዞኛለ እስካሁን ድረስ ተሸክሞኛል አልተለየኝ ፍቅሩ ምረቱን በሕይወት አለሁኝ ዛሬም በቤ ልጅነቴ ኢየሱስ ይዞኛለ እስካሁን ድረስ ተሸክሞኛል አልተለየኝም ፍቅሩ ምረቱን በሕይወታለሁኝ ይኸው በቤቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ አይቻለው ለኔ ስትደርስ እምባዬን ካይኔ ላይ ስታብስ አይቻለው ለኔ ስትደርስ በዘመኔ እኔ ስታግስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ አይቻለው ለኔ ስትደርስ እምባዬን ካይኔ ላይ ስታብስ አይቻለው ለኔ ስትደርስ በዘመኔ እኔ ስታግስ እስቲ ማነው ሰዎች ለእኔ የደረሰው ለእኔ የደረሰው ባለቀስኩኝ ጊዜ እምባይን ያበሰው እምባይን ያበሰው ልባ ከመቅደሱ በገናዬን ይዤ በገናዬን ይዤ ምክንያት ስላለኝ ማመልከው እንዲህ የሚያደርገኝ አምላኬ ከወደደውማ ላምልከው ጽማሬ ላሰማ ለዚህ ነው ምክንያት ስላለኝ ማመልከው እንዲህ የሚያደርገኝ አምላኬ ከወደደውማ ላምልከው ጽማሬ ላሰማ አሌሉያ አሌሉያ ለላለው kana ሃሌሉያ ሃሌሉያ እላለሁኝ ብዬ ገና ብዬ ገና ለምስጋና እንደገና እንደገና ተቀናቃኝን በቃ አለና ከእግሬ ስር ጣለው መንገዴ ቀና ይላል ዝማሬ ይላል አምልኮ አምልኮ አይጠግብም ዝማሬ ሞልቶ ባለቀው ነገር ላይ በሞተው ጉዳይ በሞተው ጉዳይ ሲሰራ አላየሁም ወይ? ታዲያ ከዚህ ውጪ ምን ያስገርመኛል? ምን ያስደንቀኛል? ሌት ተቀን ባመልከው ይህም ያስበታል፣ ይህም ያስበታል። ማነው እንደ እግዚአብሔር ከሞት የሚያድን የሚታደግ ከጥልቅ ባህር የሞተም የሚያስነሳ? ሰውን አይረሳ የሚያስመልጥ ለልጁ የሚሳሳ ማነው እስቲ ማነው ማናለ ለእግዚአብሔር ያለ ማነው እስቲ ማነው ማናለ ለእግዚአብሔር ያለ እስቲ ማነው ሰዎች ለእኔ የደረሰው ለእኔ የደረሰው ባልኩኝ ጊዜ እምባይን ያበሰው እምባይን ያበሰው ልባ ከመቅደሱ በገናዬን ይዤ በገናዬን ይዤ አለው! ምስጋናዬም አቤት ምስጋናዬ ታሪክ ተቀየረ። ለኔው ከኔው በላይ በሚያስበልኝ በሚያስበልኝ ሐሳቡን እቅዱን አፈረሰልኝ አፈረሰልኝ። ማነው እንደ እግዚአብሔር ከሞት የሚያድን የሚታደግ ከጥልቅ ባህር የሞተ የሚያስነሳ ሰውን አይረሳ የሚያስመልል ለልጁ የሚሳሳ ማነው እስቲ ማነው ማናለ እግዚአብሔር ያለ ማነው እስቲ ማነው ማናለ እግዚአብሔር ያለ ክረምትና በጋ ይፈራረቃሉ። እጽዋት በምድር ላይ ደርቀው ይረግፋሉ። ያፈቀረ ወዳጅ መልሶ ሲከዳ ኢየሱስ ግን አንተናየው ሰውን የማትከዳ አንተን የሚመስል የለም አንተን የሚተካ አንተን የሚመስል የለም አንተን የሚተካ ራስን የማታቅ ሚስጥረኛዬ ነህ። አንተን የሚመስል የለም አለው ያሉኝ ሁሉ ድንገት ሲቀየሩ አንተን የለም በዘመናት መሃል እሱ ያው ነው ፍቅሩ አንተን የለም እስከ ዛሬ ድረስ እኔ ካየሁት እንደ ኢየሱስ የለም የሚታመኑት ክረምትና በጋ አመታት ቢያልፉ እንኳን ጌታን የሚመስል ከየትም አይመጣም አይመጣም ጌትም አይመጣም አይመጣም ጌትም አይመጣም አይመጣም ጌትም አይመጣም አይመጣም ጌትም አይመጣም በሰማይ የለም መሳይ አረኔ ሳጣው በምድር የለም ወይ እኔማ ራየው በሰማይ የለም መሳይ አረኔ ሳጣው በምድር የለም ወይ እኔማ ራየው በሰማይ የለም መሳይ አረኔ ሳጣው በምድር የለም ወይ ጫና አይኖርም ተብሎ በቃል መኖር ጀመርኩ ነገር ተቀይሮ ስበላው ቃሉን ስገልጠው ያረካኝ ኢየሱስ ነው። ስበላው ቃሉን ስገልጠው ያረካኝ ኢየሱስ ነው። ይፈለግ ዛሬ በአዲስ ዝማሬ ይመለክ ዛሬ በአዲስ ዝማሬ ይመለክ ዛሬ በአዲስ ዝማሬ ይመለክ ዛሬ በአዲስ ዝማሬ ይዘምር ዛሬ በአዲስ ዝማሬ ሊገርመኝ ሊደንቀኝ ሊገርመኝ እኔ ሊደንቀኝ ሊገርመኝ ሊደንቀኝ ሊገርመኝ እኔ ሊደንቀኝ ሊገርመኝ አይችልም እኔ ሊደንቀኝ ከኢየሱስ ውጪ ሰው ሲያወራልኝ አውሩልኝ አውሩልኝ ኢየሱስ በላቸው ከፍቼ ቆሜ ሰማቸው ሊገርመኝ ሊደንቀኝ ሊገርመኝ እኔ ሊደንቀኝ ሊገርመኝ ሊደንቀኝ ሊገርመኝ እኔ ሊደንቀኝ ሊገርመኝ አይችልም እኔ ሊደንቀኝ ከኢየሱስ ውጭ ሰው ሲያወራልኝ አዎ ከፍቼ ቆሜ ብሰማቸው ነገር ብሎ ሰው ከሚያወራው አዲስ ዜና ሆኖ ከሚያስገርመው ከኢየሱስ አይበ ቆሻሻዬ ጠጋ እኔን የሚገርመኝ ስለሱሴ ወጋ ፈለግ ነገር ብሎ ሰው ከሚያወራው አዲስ ዜና ሆኖ ከሚያስገርመው ከኢየሱስ አይበልጥም ጭራሻዬ ጠጋ እኔን የሚገርመኝ ስለሱሴ ወጋ ምን አለ ሰዎች ከኢየሱስ በላይ ስፍራ ምሰጠው ልቆ እንዲታይ እኔነቴን አልሰብክም ኢየሱስ ይታይ ገንዘቡን አልሰብክም ኢየሱስ ይታይ ሁኔታውን አልሰብክም ኢየሱስ ይታይ ኢየሱስ ይታይ ኢየሱስ ይታይ ኢየሱስ ይታይ ስብከቴ መሶን ያወራል። ምን አለ ከኢየሱስ ሌላ ሚገርመኝ ስሙ ሲጠራ ኢየሱስ ከሁሉ በላይ ይወራ ከፍ ይታይ። መላሴም ጽድቁን ያወራል፣ ሁልጊዜም እሱን ያመልካል፣ ሁልጊዜም ይገኝለታል፣ ሁልጊዜም እሱን ያመልካል፣ ሁልጊዜም ይገኝለታል። ይቅር ይቅር ይቅር ካንተ ወዲያ ኑሮ ሌላ አማራጭ የለኝም ገብቶኛል ዘንድሮ ይቅር ይቅር ይቅር ካንተ ወዲያ ኑሮ ሌላ አማራጭ የለኝም ገብቶኛል ዘንድሮ አንተን ይዞ ማናፈረ አንተን ይዞ ማከሰረ ለክፉ ቀናት ወዳጄ ወዳጅ ዘመድ ሆንከኝ እንጂ ጌታን ይዞ ማናፈረ ጌታን ይዞ ማከሰረ ለክፉ ቀናት ወዳጄ እናት አባት ሆንከኝ እንጂ በማለዳ ያኔ ድሮ የቀረበኝ እናት አባት ወይ ዘመድ ሆኖ ከልጅነት ከማህፀን ተሸክሞ ያስተማረኝ መራመድን ዳዴ ብሎ አንተን ከማጣ ሁሉ ልጣ አንተ ከምትቀር ሁሉ ሚቅር አንተን ከማጣ ሁሉ ልጣ አንተን አጥቼ ከሚከፋኝ ይቅር ብያለሁ ሁሉም ነገር አንተን አጥቼ ከሚከፋኝ ይዞ ማናፈረ አንተን ይዞ ማከሰረ ለክፉ ቀናት ወዳጄ ወዳጅ ዘመድ ሆንከኝ እንጂ ጌታን ይዞ ማናፈረ ጌታን ይዞ ማከሰረ ለክፉ ቀናት ወዳጄ እናት አባት ሆንከኝ እንጂ ፍቅር አብሮ ይቅር ይቅር ይቅር ሰማያ ከብሮ ለተቀመጠው ዝማሬ ዝማሬን ዝማሬ ላለው በላይ በሰማያ ነግሶ ለተቀመጠው ይኸው የው አምልኮ ይኸው የው ዘማሬ ይኸው የው እልልታ ይኸው የው ለጌታ ታርደሃል ይገባል ሞተሃል Ică pahal, că negăr că bongoane, Ești pe noi tăhan, băună ti Iisuse Că vrică pahal, că vrică pahal I'm the poema. ልጨምርል እንደገና እኔን ያረጋኝ ነውና በፊት ልውደቅ ልዘምር ስላንተ ክብር ልናገር አንተን ካረጋ ምሰዋው ከዚህ በላይ ነው ሆነው ውቅደትን ሳስበው አምልክ እያለኝ ዝናን ሳስበው ዘምር እያለኝ አረኔ ጊዜስ ምን አስቆዘመኝ ፍቅር ሳስበው አምልክ ያለኝ ዝናን ሳስበው ዘምር ያለኝ አረኔስ ምን አስቆዘመኝ ደሞ ደሞ ይቸኩላል ደሞ ደሞ ደሞ ያመልካል ደሞ ደሞ ደሞ አንተን ይላል ደሞ ደሞ ደሞ ክብር ይላል ደሞ ደሞ ደሞ ይቸኩላል ደሞ

ይቀለኝ እንደሆን በነህ ስዘምር በሰማይ የቱ ምስጋና መጠነ ቃላቶች ሁሉ አነሱ መላቅርብን ላቅርብ ከዚህ ሌላ ሆንብኝ ሁሉም የማይሞላ አውቃለሁ አንተን ባይገልጽም ፊት መጥቼ ዝም አምልኮን አምልኮ አምልኮ ላለው በላይ በሰማይ ከብሮ ለተቀመጠው ዝማሬ ዝማሬን ዝማሬ ላለው በላይ በሰማያት ነግሶ ለተቀምጠው ይኸው የው አምልኮ ይኸው የው ዝማሬ ይኸው የው እልልታ ይኸው የው ለጌታ ያለፍኩት ባንተ ነው። ውለታ አለብኝ አልረሳውም እኔ ያደረግልኝን ውዴ በዘመኔ ትዝ የሚለኝ ያኔ ፍቅር ነው ለኔ የማረሳው ያኔ ፍቅር ነው ለኔ ለኔ ያኔ ፍቅር ነው ለኔ የማረሳው ያኔ ፍቅር ነው ለኔ ትዝታዬ ነህ እድሜ ልጅነት ጓደኛዬ ግን እስከ መቼ ማረሳው ጌታ ያንተ ፍቅር ነው ትዝታዬ ነህ በእድሜ ልጅነት ጓደኛዬ ግን እስከ መቼ ማረሳው ጌታ ያንተን ፍቅር ነው መች ረሳዋለው ውለታህን ጌታ ትዝ የሚለኝ ያኔ ፍቅር ነው ለኔ የማረሳው ያኔ ፍቅር ነው ለኔ ለኔ ያኔ ትዝ የሚለኝ ያኔ ፍቅር ነው ለኔ የማረሳማ ያኔ ፍቅር ነው ለኔ ለኔ ያኔ ፍቅር ነው ለኔ የማረሳማ ያኔ ፍቅር ነው ለኔ ትዝታዬ ነህ ትዝታዬ ልጅነት ጓደኛዬ ግን እስከ መቼ ማረሳው ጌታ ያንተ ፍቅር ነው። ትዝታ አይነት በእድሜ ልጅነት ጓደኛዬ ግን እስከ መቼ ማረሳው ጌታ ያንተ ፍቅር ነው። ያሳለፍከኝ ሆኗል ትዝታይ ሰው ያረከኝ ሆኗል ትዝታይ ኢየሱሴ ሆኗል ትዝታይ ኢየሱሴ ሆኗል ትዝታይ ሰው ያረከኝ ሆኗል ትዝታይ ያሳለፍከኝ ሆኗል ትዝታይ እየረዳኝ ሆኗል ትዝታይ